Quieren que me calle, que no ladre, que no hable, que no sienta, que no vea sus cuchillos en mi En su repaitan, ni repaitan gudarimo, moduan gaude, irribarre ribarre hoiek nire gan Falsos ni te pueden oler, su envidia les corroe, Dios lo sabe también. Dile falso en ese, aparentes es real, baña feca se zeteiz. Seguro te van a vender, de verdad muy poco vale, solo por interés. Atzitek beiratzen, duten en la y sartuco disute Manajos por la cara, esa puta rata A esos amigos falsos mi del fin Te A un centavo Con vivo foco A esos amigos falsos mi del Te A un centavo Con vivo Ven, ven, ven, ya me quieren joder mierda no les voy a temer Mi familia no la puedes ni ver Tony, Silly, Tasher y No soy el chapo pero lo hago chapo Chapo bocas a esos mierdas que son sapos Kimbeti y Sutunayan, Venga Lolo lo tienes claro Majos por la cara, por tu espalda matan Falso amigo llamo a esa puta rata Falsos amigos